なねおおゴジラロックマン動物の森にスライムでドラゴンクエストで左上のハートはゼルダ伝説スイッチもあるねゼルダ伝説最高下はあーえっ、ー、とこれはあ動物の森じゃん今回は、えー、スラバマロを見ていきたいと思います。 なんかこうちょっとパッと見アニメっぽい感じなんだよね日本のアニメっぽい感じだからちょっと気になって見てみようと思いましたでえっ、とねあと VK のあのー、みんなからねあ私のコミュニティあるのねねあのこう心が傷ついてる人とか悩んでる人とかこうねお互い助け合ったり成長し合える場所とかだったりね、えー あの僕の絵を描いてくれたりとかねみんなでこうね成長したり、えー、こうアート的なことをしたりねそういうコミュニティがあるんだけれどもあのー、まあね、あのー、そこでいろんな質問来ました好きなアニメ何好きな映画何好きな曲何とかいろいろ質問あの来てるんだけどそれはまた、あのまたの回でね えー、いつか答えます。ということで見ていくよ、じゃ行いくよ、ごめんね、長くなっちゃって。だって今日は、今日何の日かしてる今日、今日何の日かしてる今日ね、今日は、えっ、ー、とね、7月の1日でしょこれは何の日かというと、よし、見ていこう 何にも考えてないということでいきますせーのパイハリあら動画短いのねほらカラオケっぽいフォトフォト写真だねあ失恋したってことかな辛いねんなんか急に顔のデザインが変わったけど あ、漫画ってことね、このセルのね。おー、なんか、カートゥーンっぽくなったね。ああねおー、3D じゃん。僕の考えとしてはね、こう、ね、例えばこう、女性と男性とかね、こういろいろこう、みんなね、付き合うことあると思うんだけど、 まあ、その人がいなくなったら私死ぬみたいなね。おお、ゴジラ、ロックマン、動物の森に、スライムでドラゴンクエストで左のハートはゼルダ伝説、スイッチもあるね、ゼルダ伝説最高。下は、あー、えっ、ー、と、これは、あ、動物の森じゃん。NES だね。海外版の。いや、セガサターンの可能性もあるな。面白いね、いろんなスタイルでアニメーションが流れるから。 メガマンメガマンいいよねん今度何の世界またゲームの世界おお急に急にスターになっちゃった <laughs> 気まくらあ <laughs> 抱き枕をオープンカーの隣に乗せてドライブするのはもうね <laughs> あのそれはねあの失恋とかじゃなくてね <laughs> 人間性に問題があるよ <laughs> 人格に問題があるやばいよまああのオタクがねあの失恋したっていう話になるのかな 結構ね、あの、前座の伝説とかメガ版とかね、あのー、あとは、えー、海外版の、えー、NES、任天堂エンターテインメントシステムかな。うん、日本だとファミリーコンピューターって名前だけど、動物の森とかね、いいいいタイプのね、オタクだね。僕はゲームが大好きだから、ドット絵とか大好き、レトロゲーム好きだからさ、えー、特に、えー、おすすめの、えー えー、レトロゲームはスーパー・ニンテンドーのあーアウターワールドっていうゲームはすごくいいです映画的ですごく難しいゲームなんだけどドットの表現がね他のゲームとはね全然レベルが違うね面白いようんまあまあその話を置いといて、えー、皆さんねこう生きてるとね、えー、こう恋愛をすることがあると思うんだけれどもうんこれ僕の考え の一つね、まあ、参考にならない場合もあるかもしれないけど私の考えとしてはあのー、こう彼女とかね彼氏とかねできてね、依存しすぎるのはあまり良くないと思うのよね。うん まあこう没頭しちゃうけどあのね一緒にペアリング作ったりとかねすごい燃え上がってで一緒なタトゥーを入れるとかペアルックにするとかねそういうことしまくる人ってね、えー、大体早く別れるよね <laughs> だからこうあの付き合う時はあの例えば遊園地とかさないろんなこうデート行くところあるでしょ そういうところ行って楽しいのは当たり前なのね彼女のおかげじゃないえそういう楽しいところに行ってるわけだから他の友達と行っても楽しいの。うーん僕がこうね付き合ったりとか結婚する相手でこううん大事にしてるのは一緒にこうね買い物行ったりとか掃除したりとかこう作業しても一緒にいて楽しい人と一緒にいるべきだと僕は思いますそうそうそうそうあと依存しすぎるのよくないねあのー まあ人、ね、人間があの死ぬ確率1個ね確率ってどれぐらいのパーセントか分かんないけどさ例えばあの彼女とか彼氏がいなくなったら死ぬ別れたら死ぬってなるとするじゃんじゃあこう死ぬ確率がね2倍になるんだよねね確率の問題的にもこうねこの人がいないと私の人生はもう終わりだみたいな感じの恋愛は本当にしない方がいいと思いますね冷静になろう冷静にね あのー、急にドーンってこうテンションが上がる恋愛は大体クソで、えー、あと同性にに、えー、異性にね人気が異性の友達ばっかりしかいないやつは大体、えクソ <laughs> 偏見だけどねということでデビューでしたパカパカ